captivus solve Israel qui gemit in exilio privatus Dei fili ascetur pro te Israel. O veni, veni, o Ories, solare nos advenies, noctis de días que noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur prote Israel. שטור פרוטה ישראל.